تعال هيا ايه اخر واحد كفو والله انك كفو كفو بس انا خلاص رحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة مقطع جديد مع ايبكس ليجندز مع غياس وشخص من ال server. حياكم الله آه إن شاء الله يعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك وال like و share يا شباب والدعم طبعا هي سبونسرد باي اي عن طريق برنامج ال EA Game Changers وان شاء الله بيكون في giveaway قريبا على التويتر عندي في الحساب او يمكن حطهم في مقطع حط الاكواد مثل المره الماضيه مشاهدة ممتعة لا تنسوا الدعم ولو عندكم أي استفسارات حطوا ليها إياها بال comments أو أي تعليقات أهلا وسهلا فيكم this way? Downed an enemy. Taking fire. I'm down. Reloading. Hostile right here. I got you. I'm taking shots. Reloading. I guess I'll eat dinner now, huh? Give him my shields a recharge. Feeling someone's watching us. Reloading. روح انزل اه شوف عم بيضربوا عليك صح؟ في سنايبر Kraber here. Great. Already inside the طيب ring. ذهبي ايه يلا جاي على واحد ماله في واحد ثاني هون شكله Not gonna play. Hi. Army, army, ahon. Target's right in front of me. Frag out. There may be a shooter nearby. Uh, lucky. We're already inside. Never mind. ما ما شيل ذهبي تعال تعال تعال درعم في ناس يجوا من ورانا انتبه على السريع يهرب Contact with target. Reloading. في ناس من هون ها. Fire. Shots fired. And they're hitting me. Opening fire. Contact with hostile. Getting shot at. شلت واحد بالسنايبر ها Enemy killed. I took care of it, don't worry. Nathan. spot. Naked. Progress. How about this way? The ring's moving, friends. Hey, hello. Oh, zin zin zin. let's move here. Reload. Need to recharge my في في shield. في واحد في واحد ورانا Got a bad guy. Reloading. بالبيت بالبيت Giving my shield to recharge. في اثنين اتوقع مو واحد واحد نوك واحد نوك واحد نوك تعال تعال تعال تعال زاوية على على اليسار عم يصحي عم يصحي بس خليه خليه بس بس كفو كفو كفو I am taking fire, friends. Nah, it's just some shot, man. Haram has it in Revenging or whatever. Last one. Getting shot at. Patching myself up. Ah, I'm down. Contact with target. تعال هيا ايه اخر واحد كفو والله انك كفو كفو بس انا خلاص رحت يا اخي حلو حلو নীল লাভ জানে বলছেন নীল লাভ জানে বলছেন ما شاء الله كم واحد كاين وشك طلع الشامبيون 15 واحد كم واحد كم كل عندي انت سبعة والثاني ستة وانا ثلاثة والله ما طالع عندي طالع عندي بس تشامبيون يا زلمه <laughs>